Bon dia a totes i a tots el que esteu veient aquest vídeo. Aquest és el primer de molts vídeos que volem fer com a part d'una iniciativa que vam aprovar a totes amb Burxassot com a mesura de transparència per informar de, de, de tot el possible sobre l'activitat institucional que portem a l'Ajuntament de Burxassot com a part del nostre grup eh, municipal. En concret, aquest vídeo tracta sobre els 100 primers dies de, de govern de, de, que, que hem fet a, a Burjassot des de les passades eleccions municipals quan es va formar el nou govern eh, municipal. Eh, des, de le, des de oposició, que és el paper que nosaltres tenim a, a l'Ajuntament de Burjassot. Com a candidatura de Ciutadana i de Confluència, que, eh, que som gent que venim del carrer, que volem fer una nova forma de fer política més participativa, més transparent, el primer que ens ha passat és que hem xocat de front amb les velles inèrcies, les velles dinàmiques de la vella política amb la que volem trencar. Per tant, hem tingut que fer un curset accelerat de com funciona tot l'Ajuntament, de tots els òrgans col·legiats, etc. que és una activitat molt frenètica. Per exemple, no, no es tracta només de, de fer eh, un ple al mes i ja està, sinó que també eh, totes les setmanes, per exemple, per exemple, aunque aquesta cosa pot canviar, tenim eh, junta de govern local, eh, tots tot, tot els dilluns, eh, la qual no tenim vot aunque sí que podem estar, aunque se'ns va prometre que, que estaríem allí i que tindríem vot, però bé, nosaltres estem allí per informar, per opinar, etc. Eh, també tenim eh, les comissions informatives eh, permanents eh, una vegada al mes on es debaten les propostes que després van al ple una vegada al mes com a mínim perquè es poden convocar extraordinàries també estem al Consell Escolar Municipal per a prendre eh, decisions que tenen que veure, que tenen que veure amb l'educació, els col·legis, etc. Eh, també estem al Consell d'Administració del CEMEF, que és l'empresa pública, on es prenen decisions eh, en aquesta empresa. Eh, també, també estem a la Junta Rectora de, de la Casa de Cultura, eh, al Consell eh, Municipal de Comerç, etc. Tota una sèrie d'òrgans col·legiats on es prenen decisions i que no només hi ha que anar a les reunions, sinó eh, preparar les reunions eh, llegint i revisant tota una sèrie de documents, expedients, etc per a prendre decisions importants i per tal de fiscalitzar el que fa el, el, el govern. També ens hem centrat a una banda, a part, a part de tota l'activitat institucional, que és molt frenètica i lleva molt de temps, eh, hem fer les nostres primeres propostes i continuar fent activitats al carrer. Per exemple, hem presentat eh, mocions eh, per una vivenda digna, per a la ciutat de l'Estat, eh, per, la, per, per ampliar l'horari del metro. Eh, també hem, hem organitzat activitats contra el TTIP, eh, hem, hem fet activitats també per l'auditoria del deute ciutadà, per tal d'aprendre a com avaluar eh, els, eh, els comptes de, de l'Ajuntament, hem presentat esmenes de, de transparència, hem presentat esmenes eh, contra la violència de gènere, etc. I tot, totes aquestes coses les debatim i les presentem a, a la nostra Assemblea General, que, que és oberta a tothom, que la solem fer al carrer i a la que tothom està invitat a participar, a prendre decisions, i és ahir on decidim les, les, les qüestions que després eh, van al ple per tal de que to, to, tota la gent i tota Burxassó pues, puga opinar sobre l'activitat la, que fem, que per suport esteu convidades, com ja he dit, a, a participar. També ens hem centrat, és una activitat que, que anem a portar eh, de si al futur, perquè és molt important, en treure tota la informació possible de l'Ajuntament. Actes de reunions, eh, acords, convenis, contractes i revisar tot el que es fa, eh, tot, tot el que fa l'equip de govern tant d'ací com a, als darrers anys per tal de fiscalitzar tota la informació i fer de la, de la pàgina web de tot Sant Burxassot, en concret de la, de, del seu portal de transparència, en el portal de transparència que l'Ajuntament no fa eh, són conscients de que tenim que millorar eh, encara més la, la comunicació amb la gent de Burjassot i és una tasca en, en la qual anem a centrar-nos eh, d'ací al futur. És a dir, eh, continuar eh, organitzant activitats, reunir-nos amb associacions, amb els moviments socials, per tal de canalitzar tota la problemàtica que té Burjassot al, eh, com a municipi. També ens anem a centrar en demanar més transparència i més participació a l'Ajuntament de Burjassot. Per exemple, encara no s'ha convocat el Consell de Participació Ciutadana i nosaltres volem que es convoque més. Hem presentat millores al reglament de participació que encara no han, no han anat al ple, però volem que siga més participatiu i, per tant, la, la nostra tasca està molt orientada a fer realitat el nostre programa. És a dir, tot allò que vam prometre a les eleccions, treballar dia a dia amb la gent de Burjassot per a que faci realitat. Doncs moltes gràcies per, a, per, a veure, per, per a veure haver vist el, el nostre vídeo perdó, i esperem que s'agradi de la iniciativa, que comenteu a la caixa de comentaris i es vegem en el pròxim vídeo. Moltes gràcies.